太难了！不。 <laughs> 看嘛，啊！一口都看到。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！沐浴如何香香皂？今天用哪个好？毛巾与毛刷丫丫，水温刚刚好。 我一路看过千山和万水，我的脚踏遍天南和地北。 OK，大点声怎么叫？哎，中气十足。那小点声呢？再小一点，再小。 小狗小狗，可爱一个奶，圆嘟嘟的胖墩墩，毛茸茸可爱。小狗小狗，踩上去，踩，踩着，来，对了，啊，屁股着地完全的了吧？嗯。 That's right. I owed him. Uh,

Excuse me. Excuse me. Excuse me, miss. Excuse me. Excuse me. Hey, excuse me. Can you stop being so cute?